садыр жапаров эл аралык бокс ассоциациясынын президенти умар кремлевду кабыл алды кыргызстанда акыркы жумада ковид он тогуздун жаңы он үч учуру катталды россиянын президенти владимир путин бишкекке келет талатбек масадыков евробиримдиктин афганистан боюнча атайын өкүлү менен жолукту бишкекте кыргызстан өзбекстан бизнес форуму өтөт төрага шакиев баштаган депутаттар россияга учуп кетти асоль молдокматова өлкө башчысынан азиз мурадилаев үчүн атайын борт берүүнү суранды жалал абадта майыптыгы бар жарандарга акысыз көмүр таратылды президент садыр жапаров бүгүн бешинчи декабрда эл аралык бокс ассоциациясынын президенти умар кремлевду кабыл алды президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей кыргызстанда боксту өнүктүрүүнүн жана өлкөдө эл аралык иш чараларды өткөрүүнүн алкагында кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду мамлекет башчысы эл аралык бокс ассоциациясынын президенти менен учурашып анын иш сапары кыргызстандагы бокстун өнүгүшүнө жаңы дем берерине ишенимин билдирди өз кезегинде эл аралык бокс ассоциациясынын президенти кыргызстанда спорттун бул түрүн өткөрүүгө кызыктар экендигин билдирди кыргызстанда бир жумада жыйырма сегизинчи ноябрдан төртүнчү декабрга чейин ковид он тогуздун он үч жаңы учуру катталды алардын ичинен үч бейтап ооруканага жаткырылган ал эми он бири амбулатордук даарыланууда жыйырма жетинчи ноябрдан төртүнчү декабрга чейин тобокелдикти баалоо матрицасына ылайык баардык аймактар жашыл зонада турат акыркы жумадагы эффективдүү репродуктивдүү сан бирден аз бул өлкөдө ковид он тогуз боюнча туруктуу эпидемиялык абалды көрсөтүп турат россиянын президенти владимир путин ушул жумада евразиялык экономикалык биримдиктин саммитине катышуу үчүн бишкекке учуп келет бул тууралуу россия бир каналын москва кремль путин программасынын алып баруучусу павел зарубин өзүнүн телеграм каналына жазды белгилей кетсек еаэф э лидерлеринин жыйыны бишкекте тогузунчу декабрда өтөт президенттин атайын өкүлү таалатбек масадыков европа биримдигин афганистан боюнча атайын өкүлү томас никласон жана жана евро биримдиктин кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн элчиси мэрилин йосовсон менен жолукту европа делегациясы менен болгон жолугушууга кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин афганистан боюнча атайын өкүлү өзгөчө тапшырмалар боюнча элчи авазбек абдуразаков дагы катышты тараптар афганистанда болуп жаткан кырдаалды жана афган элине гуманитардык жардам көрсөтүүнү улантуу максатында өз ара кызматташууну талкуулашты ошондой эле аймактык чакырыктар боюнча пикир лшуу менен бирге аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту сактоо үчүн биргелешкен күч аракеттерди жасоонун маанилүүлүгүн баса белгилешти бишкекте кыргызстан өзбекстан бизнес форуму өтөт маалыматка ылайык эки өлкөнүн ишкерлигинин жолугушуусу хаят regency бишкек мейманканасынын конференци залында өтөт билдирүүдө аянтча катышуучуларга жеңил өнөр жай ошондой эле агро өнөр жай жана туризм тармактарында жаңы өнөктөштүктөрдү табууга мүмкүндүк берери белгиленет жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиев баштаган парламенттик делегация төртүнчү декабрда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйындарына катышуу үчүн россиянын москва шаарына жөнөп кетти сапардын алкагында төрага нурланбек шакиев ассамблеянын кеңешинин биргелешкен жыйынына жана он бешинчи пленардык отурумуна катышат белгилей кетсек делегациясынын курамында жогорку кеңештин депутаттары элмурза сатыбалдиев улукбек ормонов жана бактыбек сыдыков бар коомдук ишмер асол молдокматова кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында президент садыр жапаровго кайрылып кыргызстандын эмгек сиңирген артисти азиз мурадиллаевди дарылануучу үчүн туркияга жеткирүү үчүн атайын борт берүүнү суранды анын айтымында азыркы учурда артисттин абалы өтө оор эске сала кетсек эки миң он алтынчы жылы сүрөтчү дарыланууга каражат чогултуп берген андан кийин гепатит с жана боордун циррозу деген диагноз коюшкан дарылангандан кийин актер чогулган каражаттын калган бөлүгү актер мурат мамбетовдун уулунун дарылануусуна которгон жалал абад шаарында майыптыгы бар жарандарга акысыз көмүр таратылды маалыматка ылайык жалал абад шаардык кеңешинин депутаттары шаар тургундарына жүз тонна акысыз көмүр таратты көмүр көп балалуу үй бүлөлөргө биринчи экинчи үчүнчү топтогу майыптыгы бар жарандарга жалгыз бой энелерге таратылды